kiva nähdä, että näin paljon väkeä täällä ja vielä verkon välityksellä lisää. Tosiaan minä olen Arto Jala tietojenkäsittelytieteiden laitokselta ja toimin siellä yliopiston lehtorina. Ja tässä esityksessä puhun avoimen julkaisemisen hyödyistä tutkijalle. Aluksi mietin, että mitä hyötyä ja mitkä voivat ottaa siihen konkreettisia hyötyjä. Sitten tietysti näin tutkijana pitää olla aina vähän kriittinen, niin pitää myös miettiä, että mahtaisiko siitä olla jotain haittaa. Sitten lyhyesti käyn vähän läpi rinnakkaisjulkaisemista ja rinnakkaistallentamista. <clears throat> Ja lopuksi sitten vielä kerron näistä tutkijoiden sosiaalista verkostoista ja omista näkökulmista niihin liittyen. Eli jos nyt heti aluksi mennään näihin hyötyihin, niin tuossa kauan, kauan sitten, mitähän siitä nyt olisi, yli 10 vuotta, kun aloitin tekemään väitöskirjaa ja ensimmäisiä artikkeleita väitöskirjaa silmällä pitäen, niin Mun ohjaaja, professori Pasi Tyrväinen, hän sanoi, että tutkimusta pitää maidostaa, mutta se pitää tehdä oikealla tavalla. Omia tuloksia ei saa mennä liikaa tyrkyttämään muille, mutta on hyvä tehdä ne omat tutkimustulokset helposti saataville mahdollisimman laajalle yleisölle. Niin, että jos joku kuulee minun tutkimuksesta, kiinnostuu siitä, niin se tutkimus on helposti saatavilla jossain. No siihen aikaan ei vielä ollut näin hyviä verkostoja eikä tällaista rinnakkaistallistamista, mutta onneksi tänä päivänä asia on toisiin ja paljon paremmin siltä, kannalta. kanna, siltä kannalta. Sitten myös paljon miettinyt sitä, että mitä käy myös itselle. Löytää jonkun mielenkiintoisen artikkelin, otsikon, mutta sitä ei saakaan mistään. Sitten Otetaan tai yhteyttä kirjastoon. Kirjasta voi sen hankkia, mutta kun tutkija haluaa sen heti eikä vasta seuraavalla viikolla tai huomiseenkin on pitkä aika jossain tapauksissa, niin <clears throat> kaikilla ei ole pääsyä kaikkiin julkaisuihin. Ja tällaisella rinnakkaisjulkaisemisella, avoimella tieteellä mahdollistetaan se pääsy. Ja mitä itse olen huomannut myös noissa sosiaalisissa tutkijaverkostoissa, minne tallennetaan ja sit omia tutkimuksia ja sitten pystyy näkemään, että mistä niitä on ladattu. Aika paljon tulee latauksia kehitysmaista tai kehittyvistä maista, esimerkiksi Intiasta. Ja jotenkin kuvittelee, että saattaa olla niin, että siellä on hankalampi päästä tällaisiin maksullisiin julkaisijoiden toimittamiin kanaviin. Tai sitten voi olla, että ne on blokattu niin, että lisenssimaksu on ollut liian kallis jollekin julkaisulle, että on otettukin niin, että uusimpia julkaisuja ei saa, mutta vanhempia saa. Mutta tällä tavalla pystyy saattamaan esille yleisölle myös tällaiset ihan uudet julkaisut, mitä muuten ei pakosta siis saatavilla. Sitten myös monella laitoksella ja meillä tehdään todella paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Ja totta kai yritysten edustajat on kiinnostuneita tutkimustuloksista, joita tehdään yhteisprojekteissa. Mutta luulenpa, että monellakaan yrityksellä ei ole pääsyä kustantajien julkaisuihin ei he kuitenkaan niin kiinnostuneita ole, että siitä, varten hankkisi lisenssin. Joten tämä avoin tiede mahdollistaa myös tällaisten yhteistyökumppaneiden pääsyn niihin julkaisuihin. Ja sitten tietysti voi olla aiheesta kiinnostuneita maallikoita, jotka haluaa lukea tutkimustuloksia he ei lähde maksamaan näitä maksuja. Yksi lehtiartikkeli Kustantajan sivulta saattaa hyvinkin olla 20-30 dollaria. Se on monelle liian kallis, joka nyt on, saattaisi olla kiinnostunut, mutta ei kuitenkaan niin paljon kiinnostunut, että lähtisi maksamaan tällaista hintaa, että saa se kyseisen artikkeli. Eli tämä palvelee tämä avoin tiede ja rinnakkaisjulkaiseminen monia eri ryhmiä. Sitten on myös sellaisia lehtiä, joilla ei ole tällaista elektronista versiota niistä julkaisuista. Ja omia julkaisuja on tällaisissa vähän vähemmän tunnetuissa lehdissä, varsinkin Suomessa vähemmän tunnetuissa, mutta kyseisissä maissa ne on hyvin tunnettuja. Mutta heillä ei ole tällaista ää, elektronista versiota omista artikkeleistaan, ainakaan ollut siihen aikaan, kun olen noissa kyseisissä lehdissä julkaissut. Nämä on monesti sellaisia lehtiä, että olen esittänyt artikkelin konferenssissa, sitten ajatellut, että no, ehkä tämä artikkeli on saata siitä ei niin kuin mikään ihan huippu lehteen ole aineksia, mutta sitten näiden lehtien editorit on ottanut yhteyttä ja pyytänyt tällaista korjattua versiota heille vertaisarvioon ja julkaisee sen artikkelin. Esimerkiksi näihin kahteen ensimmäiseen ne olisi täysin tietämättömiä ilman rinnakkaisjulkaisua ja varmasti ei olisi yhtäkään viittausta tai juurikaan yhtäkään viittausta tullut näihin kyseisiin artikkeleihin ilman, että ne olisi saatavilla Jyväskylän yksi tietokannan kautta. Sitten on myös konferensseja paljon, jotka julkaisee konferenssipaperit joko pelkkänä ennen muinoin kirjana paksuna, se oli vaikeasti saatavilla, sen jälkeen tuli CD-romit, tai USB-tikut. Ja tällaisiin julkaisuihin on mahdoton, tai näitä on mahdoton saada muuta kuin avoimen tieteen ja rinnakkaisjulkaisemisen avulla. Ja myös kirjan kappaleet on tällaisia, mitkä saattaa olla hyvin vaikeasti saatavilla olevia, jollei siitä ole tällaista rinnakkaisjulkaisua julkaisua olemassa. Eli mahdollistaa ja nopeuttaa pääsyn tällaisiin julkaisukanaviin, joihin se muuten saattaisi olla hyvin tyylästä hidasta. Ja jos ei olisi todella, todella kiinnostunut kyseisestä aiheesta, niin se jäisi myös sitten varmasti katsomatta. No sitten aina mietitään, onko tästä rinnakkaisjulkaisemisesta jotain konkreettista hyötyä? No täytyy sanoa, että tästä on niin mahdoton arvioida, mutta totta kai sitä toivoo, että siitä on hyötyä. Ja nämä on joku vähän hauskojakin omasta mielestä, milloin esimerkiksi akademia.edu mainostaa heidän tällaista tutkijoiden sosiaalista verkostoa, mihin voi rinnakkaistallentaa sitten omia artikkeleita. He lupaa, että 73 prosenttia tulee viittauksiin lisää viiden vuoden aikana. Ja tämä perustuu ihan johonkin tutkimukseen. En ole itse äh, ehtinyt tarkemmin siihen perehtymään, mutta se on siellä saatavilla jos menette katsomaan ihan heti etusivulla, he käyttää tätä niin kuin mainostarkoituksiin. Ja sitten tulee tällaisia, että no niin, olet neljän eniten ää, latauksia hankkineen tutkijan joukossa täällä akademia.edussa. Onhan se ihan kiva saada tällaisia ja kiva toivoa, että tosiaan viittauksia tulee lisää ja varmasti niitä tulee myös lisää. Mutta tämä 73 prosenttia on aika hurja, ja sitten, miten sitä ihan oikeasti lähtee sitten <clears throat> arvioimaan. Eli on hyötyä, siitä olen varma, mutta kuinka paljon, niin se on tietysti hankalasti arvioitavissa. No sitten, jos miettii näitä haittapuolia, näitä piti oikein miettimällä miettiä. Mä yleensä sanoin, että ei tästä rinnakkaistallentamisesta nyt mitään haittaa voi olla. Mutta sitten on tullut tällaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, että jotkut kustantajat ovat alkaneet kiristämään niiden näitä kriteereitä tälle rinnakkaisjulkaisulle tai avoimelle julkaisulle. Esimerkiksi Elsevierillä tällaisia kieltoja ei aikaisemmin ollut juuri ollenkaan ainakaan niissä lehdissä, missä minä olen julkaissut, mutta nyt kun tullut uusia julkaisuja ja laittanut rinnakkaistallenteena sen sinne, niin onkin huomattu, että oho, täytyy odottaa vuosi, kaksi tai peräti kolme ennen kuin se saa olla avoimesti saatavilla se rinnakkaistallennettu versio. En tiedä paljonko tässä nyt on vaikutusta tällä avoimella tieteellä, mutta luulen, että nämä kustantajatkin on vähän heränneet tähän, että mitäs nyt. No, tällainen alkuperäinen versio se saa olla ää, avoimesti saatavilla, mutta monesti tämä alkuperäinen ensimmäinen versio siitä tutkimusartikkelista poikkeaa huomattavasti siitä, mikä on käynyt läpi 2-4 arviointikierrosta. Niin se tulee aina niin paljon muutoksia, että harvoin tutkijat haluaa pistää sen, laittaa sen ensimmäisen käsikirjoituksen sinne saatavilla. No tietenkin sitten tämä Final Draft-versio, eihän se tietenkään ole niin kaunis kuin tämä kustantajan painama, hienosti editoima versio, mutta se tietysti on makuasia, sama, sama teksti siinä kuitenkin on. Ja sitten myös tämä, että jos haluaa tehdä suoria lainauksia, niin yleensä ne sivun numerot tulee silloin mainita, että miltä sivulta se lainaus on otettu. Ja tässä se sivu, sivun numero ei tietenkään täsmää siihen kustantajan versioon, jos ei se nyt ole sitten ihan ensimmäiseltä sivulta ensimmäisiä lauseita, niin sitten sen voi arvata, mutta muuten, muuten ei. Mutta joka tapauksessa niin sanoisin, että paljon enemmän hyötyä ja itselleni nyt ei ole ollut mitään haittoja näistä. Mutta tällaisia tuli mieleen, kun näitä haittapuolia mietin. No sitten tästä rinnakkaistallentamisesta. Uh, <clears throat> meille kaikille tutkijoille on aina painotettu, että kaikki tutkimukset on vietävä sinne tutkajärjestelmään, mikä meillä täällä Jyväskylässä on. Se on suut vaivaton, helppo tehdä käytännössä. Ja sitten jotkut on sanonut, että tämä rinnakkaistallentaminen on niin hankalaa. Mutta jos te saatte liittää tiedoston sähköpostiin, niin se on ihan yhtä helppoa tämän äärin, tämän rinnakkaistallentamisen tekeminen. Eli sinne tutkajärjestelmään vaan liitetään tiedosto, mikä on se Final Draft-versio siitä artikkelista. Eli ei voi olla vaikea kenellekään. Ja itse tykkään tästä Jyksin tietokannasta ja varsinkin tästä kansilehdestä, mikä siihen tulee. Ilman sitä kansilehtää se olisi vähän sellaisen, ää, no ei niin houkuttelevan näköinen, koska tämä kansilehti sisältää kaiken tärkeän informaation siitä artikkelista. Ja siinä selkeästi tuodaan esille, että tämä nyt ei ole se kustantajan julkaisema versio, vaan tämä on rinnakkaistallenne. Tämä on tutkijan Final Draft-versio tästä julkaisusta artikkelista. Eikä mun mielestä se on hyvin, hyvin suunniteltu ja tehty se kansilehti ja se antaa heti lukijalle, joka lataa sen tiedoston, niin ymmärryksen siitä, että mistä tässä on kyse. No tietysti lupa-asiat saattaa huolestuttaa monia. Joskus juttelee kavereiden kanssa, muiden tutkijoiden kanssa, ja he sanoo, että no ei ne kuitenkaan anna lupaa tallentaa sitä. No, että no ei sun tarvi välittää siitä, että sen kun lähetät ja yliopisto, kirjasto ottaa sitten vastuun ja kantaa se huolen ja varmistaa, että voiko sen rinnakkais tallentaa tai rinnakkaisjulkaista se artikkeli. Ja sitten myös jos tekee yhteistyötä ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, ja ainahan pitää sitten pyytää lupa kaikilta mukana olevilta kirjoittajilta, että voiko se viedä sinne yksi tietokantaan, niin he on myös hyvin aina skeptisiä sen suhteen, että onko se nyt laillista, voiko niin tehdä. Ja sitten minä yritän sanoa, että ei meidän tarvitse siitä kantaa huolta, että siellä on henkilökunta sitä varten, joka, joka siitä asiasta huolehtii tutkijan puolesta, mikä on todella hyvä asia. No sitten vielä lyhyesti näistä tutkijoiden sosiaalisista tällaista virtuaaliverkostoista itse on mukana kahdessa, näitä on enemmän ja koko ajan tulee lisää. Tämä akademia.edu ja sitten ResearchGate on tällaisia. en, en koe olevani hirveän aktiivinen näissä, mutta aina kun tulee uusi julkaisu, se tulee yksin, niin mä vien sen myös tänne näihin kumpaankin saataville. Ja tämä on just sitä tutkijan markkinointia saattaa oman tutkimuksen tulokset muiden tutkijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden saataville. No, varsinkin tuo Resourcegate on siitä hyvä, että siellä näkee aika mukavasti, mitä muut kollegat muista yliopistoista julkaisee, koska se on mahdoton työ seurata kaikkia eri aihealueiden lehtiä, mistä on kiinnostunut munkin tutkimus on hyvin poikkitieteellistä, niin tästä ResearchGateista tietenkään siellä ei ole kaikki kollegat mukana, mutta ne, jotka on, niin näkee heti, että mitä tutkimusta he tekevät, minkälaisia julkaisuja on, he on julkaissut ja näin. Ja sitten tietysti on positiivista, että oho, joku on ollut kiinnostunut tutkimuksesta ja ladannut sen sieltä tai lukenut. Mutta sitten tota, ilman yksi tietokantaa voisin sanoa, että en olisi mukana näissä, koska se puhui jo tästä kansilehdestä, niin en mä haluaisi sitä ihan normaalia viimeistä versiota sinne laittaa, koska se ei ole niin informatiivinen. Mun pitäisi itse lisätä, että okei, missä tämä nyt on julkaistu. Ja muita tällaisia tietoja, mutta kun siinä yksin äh, rinnakkaista alennetussa versiossa on se kansilehti, joka kertoo kaiken tiedon, niin tämä on hyvä laittaa sitten tuonne <clears throat> muiden saataville. No, joskus ja aika useinkin näkee, että tutkijat vie tänne ihan näiden kustantajien julkaisemia versioita. Itse en tekisin niin, kustantajienkin pitää saada tuloa työlleen ja annetaan heidän tehdä tulosta niillä heidän julkaisemillaan versioilla, eikä niitä laiteta vapaasti saataville. Vaan se rinnakkaisjulkaistu versio mun mielestä toimii näissä foorumeissa ihan riittävän hyvin. Jos näitä vähän verrataan, niin akademia.edu. Näyttää, siellä on tosi paljon käyttäjiä. Tietysti se saattaa olla myös vähän vanhempi järjestelmä. Sitten mä kävin eilen katsomassa, että paljonko mun profiilissa oli seuraajia. 759 seuraajaa. Ja sitten lukijoitakin oli ollut aika paljon näillä artikkeilla, yli 21 000. Että se on ihan kiva nähdä, että joku on, tai jotkut ovat olleet kiinnostuneita ja käyneet lukemassa. Mutta tämä akademia.edu ei vaikuta ihan niin sosiaaliselta verrattuna tähän ResearchGateen. Täällä on enemmän viestitoimintoja, voi lähettää sähköposteja, siellä on myös työpaikkailmoituksia, siellä myös voidaan esittää kysymyksiä muille aihealueesta kiinnostuneille tutkijoille ja niin poispäin, mutta vähemmän sieltä tuntuu olevan käyttäjiä ja myös nämä seuraaja- ja lukijaluvut on vähän pienempiä kuin akademia.edussa. Noin. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottavana ja nyt vastaa erittäin mielelläni kysymyksiin. on erityisen tuota, niin, ollut itseltäkin näissä kotimaisissa artikkeleissa tämä saatavuus on niin kuin, niinku semmoista niin kuin paljon ongelmallisempaa kuin näissä kansainvälisissä. Että, et mun mielestä niin kuin tämä on niinku semmoinen asia, mitä pitäisi, pitäis niin kuin edistää nimenomaan. Että, et kansainväliset artikkelit niinku aina, aina nopeammin saadaan, niin tuota, olisin halunnut kysyä, että onko tälle asialle jotain niinku semmoista tekeillä tai <clears throat> tietääkö kukaan? Johanna Olivia, tieteellisten valtuuskunnan julkaisupäällikkö. Mä palaan, jos mä esitän iltapäivällä koosteen siitä kotimaisten lehtien työpajasta, niin palataanko tähän sitten? Tietysti Arto voi vastata tutkijan osalta, jos on kokemuksia. Joo, mä oon itse vähän huono tuohon vastaamaan, koska itse en ole juurikaan kotimaisilla foorumeilla julkaissut, että on ollut kaikkeita kansainvälisiä foorumeita sitten. ongelmaa tässä kotimaisessa julkaisutoiminnassa? Hyvä, kiitos Antto. Mulla on yksi, yksi kommentti vaan, että tuota, niin näytit tuossa, että aika mukavia niin kuin, lukijamääriä erityisesti Akademian edusta on tullut tutkimuksia, Ja kun siihen lisätään vielä sellainen lukijakunta, joka tulee Jyksin kautta. Ja joo, sitä mä en Jyks, onnistunut löytämään. Äh, joo, siis Jyksistä sun artikkeleita on ladattu suurin piirtein saman verran kuin tuota akademian edustajia Söskelistä yhteensä. Eli tällä hetkellä varmaan joku ehkä 23 000 latausta, tiedostolatausta Jyksistä, niin ja kun lasketaan yhteen, niin aletaan puhumaan tämmöistä 50 tuhannesta lukukerrasta, niin voisi kuvitella, että sillä jotakin merkitystä ihan oikeasti on sen tutkimuksen näkyvyyteen ja jopa siihen, kuinka se kerää viittauksia. Siinä mielessä kyllä ollaan tekemisissä aika tärkeitä asioita kanssa tutkijan näkökulmasta. Joo, kyllä. Ja kyllä se aina lämmittää tutkijaa, että <laughs> työtä, mitä tekee, niin käy sitten ihmiset lukemassa. Se on ihan kiva. Ja kyllä kannustan muitakin tähän samaan, että varmasti on hyötyä tällaisesta, että se tutkimus tosiaan on helposti saatavilla.